Ještě mi někdo řekněte, jak se jmenuje tady ta expedice. Expedice bro. A našli jsme zatím nějakýho? Ne. Našli jsme prdlačky. Ta Zuzka, jo, tady jede, jo. Teďka tady na, nalezla normálně staroviště brouků. Máme pozitivy, máme negativy. Co tomu říkáš, tamíku? Vyhráváme, co na to říkáš ty mineralogiky kusy? Kde je nejlepší fotr, vole? Kdo s tebou jezdí na brouky? Kde je nejlepší fotr? Řekni to.